Uitolom tolaš, memen kogoš kolaš, jolkam namal pataš, terša gatem kodaš, kičkam kišliuk talė, ištikų gužama, jolkė šečių takta, šotikė špos žalna.